Hello，学生者们，大家好！瞬狙在狙击中是一门高深的技法，今天就来教大家如何轻松练成瞬狙吧。首先，在基础设置找到单发狙、十字弩选项，调整为松手开火，这样就只需要操作一个按键，就能同时完成开镜以及开火的动作哦。操作方法如下：配合陀螺仪准心预瞄敌人的位置，点击开火键。 放开开尾键，直接开枪，多练习就可以掌握瞬狙的技能喽。如果只是在观察敌情不想开枪，直接切换武器或是按下取消就可以喽。你学会了吗？赶快进游戏试试吧。我是汉堡，我们下次见，拜拜。